жақсы жігіт ел жұртының қаласындай жақсы әйел әмме жұрттың анасындай жақсыға ешкімнің де жаттығы жоқ көреді бәрін де өз баласындай жақсы жігіт сөзіне сақ тұрады қыранның қырдан байқар баласындай жаман парқы жақсымен бірдей емес жақсы жігіт елінің ағасындай жақсының сөзін әркім пайдаланар миуалы алма өріктің ағашындай жаманның көкірегі көр көзі соқыр жүрер жолдан тал түссе адасып жақсы адам қайсы жерден ажырайды жақсымын деп бәрі жүр таласы бай, жамандар өтірікші өсегі көп ел-жұрттың ірткі салар арасын ай жалған сөзбен бықсытар ел арасын жанбай қалған ағаштың шаласындай соқтығысып әркімге бір ұрынады сиырдың тентек болған танасындай сондай жанның ешкімге сүйкімі жоқ жылқының қотыр болған аласындай жақсы адам елдің басшы серкесіндей жұғымды болар елге еркесіндей жақсының жүзі жылы сөзі майда халқымның қалың жүнді көрпесіндей жақсы болар баланың жүзі жақсы наубайдың күймей піскен бөлкесіндей жақсыға үлкен кіші бәрі жақсы жасынан бірге өскен еркесіндей жақсы кісі көрінер жыл құсындай жаман адам балтаның ұңғысындай олақтан салақ жаман деген мақал жамандар кеудесі үлкен сөзі кесек ақылы ауыз адамның жындысындай екеуін салыстырып әдейі айттым қажетін қолданарсың тұрмысың-ай балғожаның оқудағы баласына жазған хаты атаң мұнда анаңмен есен аман сүйіп сәлем жазады бүгін саған атаңды сағындым деп асығарсың сабаққа көңіл бөлсең басыларсың ата анаңды өнер білсең асырарсың надан болып білмей қалсаң аһ ұрарсың шырағым мұнда жүрсең нетер едің қолыңа құр қалып кетер едің тентіреп екі ауылдың арасында жүргенмен не мұратқа жетер едің